you. circle Dai. Solo che questa volta Comunque... raccogliere le firme è stato veramente meraviglioso. Però è bellissimo. Banchettari in azione. Hanno ah, l'energia del convincimento, arrivano che ti dicono no io lo so, io vengo apposta, cioè non è. Hai devi, non devi dire niente, devi soltanto prendere la firma sì. e basta. No, è proprio bello, è proprio bello, davvero. Bianca Anna Maria Ma qua questo è il gazebo di lusso eh. Il gazebo 5 stelle questo Avete pure il riscaldamento raccolto 2500 <laughs> firme! In soli due giorni e con un film ha raccolto 2500 firme! In soli due giorni e con un film ha raccolto 2500 firme!